हाँ पहले खाना खा लो फिर मुझे कॉल करना ठीक है ओके क्या हमेशा बच्चों की तरह ट्रीट करता रहता है भाई बंदी है तेरी बेटी नहीं है समझा तेरे पापा हैं हाँ है सबके होते हैं उसके नहीं है आई लव यू अच्छा कितना प्यार करता है मुझसे साजा जितना ओ तो फिर ताजमहल कब बना रहा है जमीन ले लिए तेरा मरने का वेट कर रहा हूँ तुम्हारे साथ ना मैं अपने सारे सुख दुख बांटने तैयार हूँ अच्छा ये क्या है चॉकलेट देने जरा ना अरे पहले चॉकलेट तो बांटना सीख ले बर्तन धो रही अरे ये कौन से बर्तन है इतने बर्तन खा क्या रहे हो तुम लोग सुबह शाम बर्तन ही धो रहे हो घर के बर्तन धो रहे हो या देश के बर्तन धो रहे हो बर्तन बर्तन बर्तन बर्तन बर्तन बर्तन बेटा पाला आके जरा बर्तन धो देना ओए सुन भोग बोलने की तमीज नहीं है हाँ तो सुन कौन सा तमीज वाली बात है अच्छा सॉरी सुनिए जी भोगिए जी एक ही शर्त पर हाँ करूंगी क्या गुस्सा भी मैं करूंगी रूठूंगी भी मैं बात भी मैं नहीं करूंगी मुंह भी मैं सुझाऊंगी पर मनाओगे आप यू रेडी लेट्स गो सूट करे सारे रे कलर बावली तेरा आगे सारी छोरी से बलर बावली तेरा बैग रे करंट दोनों मारे से करंट मैंने दिल में लगा ली तेरी फोटो हाय हाय मैं नहीं पटूंगी मैं मैगी और चाय दोनों बना लेता हूँ रुला दिया आपने यार एक आदमी में इतना टैलेंट कैसे होता है How do these things happen? You made, your made specially by God. Hmm?